کچھ کرو بھائی آپ ایک اچھا اسکول کھولو جہاں قرآن بھی پڑھایا جائے بچوں کو جہاں نماز بھی سکھایا جائے بچوں کو جہاں سلام بھی سکھایا جائے بچوں کو حیدرآباد میں ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے کرسینٹ ہاسپٹل میں دیکھا ہوں آپ کو پتا ہاسپٹل کس نے بنائی ہے مسلم ڈاکٹر لڑکیوں نے مل کر ہاسپٹل بنائی ہے مسلم ڈاکٹر لڑکیاں جو لڑکیاں جو لڑکیاں M M B B S کر کر کر کر آئیں آئیں ڈی سرجن بن کر آئیں ماشاءاللہ ان تمام بیٹیاں ایک جگہ جمع ہوئی مسلمان لڑکیوں نے اور کہا چلو ہم لوگ اپنا ہاسپٹل بنائیں گے اس ہاسپٹل میں صرف عورت کا علاج ہوتا ہے دس سال کے بچے کی بھی انٹری نہیں ہے واچ مین بھی عورت ہے اندر میں اسٹاف ساری عورتیں ہیں اور ہماری جو بہنیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اس میں سے بعض ڈاکٹر حافظ قرآن ہے الحمدللہ حافظہ ہے ہم کو بتایا گیا کہ جب ڈاکٹر سرجری کے لیے آتی ہیں اور کسی عورت کو بے ہوش کرنا ہے تو اینتھسیا دی جاتی ہے بے ہوش کرنے سے پہلے تو اینتھیسیا دینے سے پہلے مسلم پیشنٹ کو ڈاکٹر کلمہ پڑھاتی ہے بہن میری کلمہ پڑھ لے زندگی بچ جائے الحمدللہ اور اگر چلی گئی تو ایمان والا بن کر جائے گی جنت میں جائے گی اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے دو رکعت سلات الحاجت پڑھتی ہے وضو بنا کر نماز پڑھتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرا کام آپریشن کرنا ہے شفا دینا تو آپ کا کام لوگوں ایسی بیٹیاں تیار کرو ایسی بیٹیاں تیار کرو مسلمانوں جب تمہاری مائیں نمازی ہوتی ہیں مسلمانوں ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا جب ماں روزے دار ہوتی تھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں کے پاس محلے کی عورتیں گئی اور انہوں نے جا کر کہا وہ بڑی بھی آپ کا بیٹا تو بڑا ولی ہے ماشاءاللہ بڑا ولی ہے کہ اچھا کیا ہوا میرے بیٹا کا کہا وہ دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے وہ پانی میں دم کرتا ہے تو شفا ملتی ہے وہ کچھ پڑھ کے دیتا ہے تو بیماری دور ہو جاتی ہے بڑا اللہ کا ولی ہے ماں تھی خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی ہاں ہاں اللہ نے میرے بیٹے کو نوازا ہے لیکن مجھ سے تو پوچھ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی ہے تو بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے فرید کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلائی یعنی جب جب بیٹے کو دودھ پلاتی تھی تو کیا کر کے ارے بھائی بتاؤ وضو بنا کر دودھ پلاتی تھی جب ماں وضو بنا کر دودھ پلاتی ہے تو بیٹا فرید الدین ہوتا ہے جب ماں تہجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ معین الدین ہوتا ہے ماں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا حضرت نظام الدین ہوتا ہے ماں دیندار ہوتی ہے تو بیٹا سر جو بھی ہوتا ہے اور آج آج مائیں ٹی وی کے سامنے پکچر دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بیٹا سلمان خان پیدا ہوتا ہے بیٹا شاہ رخ خان پیدا ہوتا ہے محلے محلے میں ڈی جے چل رہے ہیں اب مسلمانوں کے ہیئر اسٹائل تو دیکھ لیجئے کہتے ہیں اللہ مدد کر اور بال یہودیوں والے چاروں طرف سے بال ختم کر دیا بیچ میں ایک مرغے کے جھنڈ کی طرح بال رکھا تھا کہ فرشتے کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکنے میں آسانی ہو ارے مسلمانوں کے بڑوں غیرت کرو کہ تمہاری اولادیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کا بال رکھ رہی ہے تمہاری اولادیں سور کھانے والوں کا اسٹائل اپنا رہی ہے تمہاری اولادیں کتے پالنے والوں کی اسٹائل اپنا رہی ہے اگر مسلمانوں کی اولادیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائے گی تم بتاؤ اللہ کی مدد کیسے آئے گی کیسے آئے گی بھائیو اس لیے سلام کرنا سیکھو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ بڑے کو بھی سلام چھوٹے کو بھی سلام گھر میں جاتے دروازہ